Всем привет, ребят! Э, ну что, у нас сегодня очередной трешечок. Как видите, у меня уже 850 косилы. Идем к 900. Думаю, за недельку апнем, посмотрим, как оно будет. Э, сегодня у нас будет интересный видосик. Возможно, кого-то покачаем еще. Э, как всегда, на английском топовые акции. Я уже вам не раз показывал, что действительно здесь для доната лучше всего. Для без доната это китайка и немецкий сервер. Индонезия, говорят. но ну, я на Индонезии не был. А, так, поехали. Итак, что решил вам показать. А, вот акции, а, в которых можно, по сути, без доната получить а, при удаче, конечно же, топовые рунки. Как видите, у меня железка вот стоит. 8000 а, самов. То есть по сути, фигня вообще. Для бездоната восьмая, ребят, это восьмая эмблема. И смертельный удар, как видите, тоже есть. Я сейчас заберу. Я тут в основном за камешками. Остальное все мне не особо интересно. Посмотрим. Ну, 5к кулаков. Ну, в принципе, довольно-таки неплохо. Карточки за 1010 штук смены. То есть тоже плюс камешки. Ну, не знаю, на русском сервере такого нет, на китайке тоже такого нет. Таланты, как видите, падают. Но ну, для бездоната это реально подарок. Конечно, надо, чтобы удачно, <coughs> удачно еще вылетело, но все равно это реально очень круто. Так, не хватает. Потом дозаберу. В общем, вот так вот. Как по мне, это очень-очень неплохо, что железную волю. Железная воля это реально один из а, топовых талантиков. А, рунами вообще супер. Ремочку талантом и железку, и на по локации самое то. А, так, окей. Поехали дальше. Попеликаем, короче. А, вот такой вот коллекционер сегодня есть. Да, тут нету ничего топового, скажем так, но относительно, то есть за планта дают. Видите, начали давать за конкретного героя конкретные скины. А, то есть тоже, в принципе, неплохо, если вы без донат и хотите скин отсюда получить. Ну, это, я считаю, это правильно. Окей, okay, а, let's go, паролим немножко. Посмотрим, Какая удача на английском сервере. Просто пиздец. Сразу же седно падает. Вот это, ребята, вот это называется топовый роллинг. Админ панелька. Поехали дальше. Так, желейка, валька. Ну, коллекционер здесь всегда интересный, он через день. Короче, блядь, ну что вам сказать, ребят? Это просто, просто аут. Не знаю, у меня, как, как пишут, у тебя все подкручено. Да, ребята, все подкручено. Все именно так. Ну, жесть. Дракос. Давай, рандомчик. Ушатаем английский сервер. Так, Медуза, Ара. Давай, блядь. Ну, Афинка, тыква. Где, блядь, моя имба? О, нифига себе. Вот так вот, ребятушки. Смотрите, что тут делается. Просто мега. Ну, можно, конечно, ролить бесконечно, пока сама не кончится. Но сама суть, что реально на этом сервере падает очень-очень отлично. Так, ну давайте еще 10к досольем. Заклинательница. Ну, относительно, я вам скажу, неплохо упала за 40к. Мы вроде даже... Туеть. <laughs> Ну, что вам сказать? Э, это аут. 2, опять 2 планта выпало. Ну его нахуй, реально. Это, это просто издевательство над русским сервером. Тут просто падает на русском сервере. Я вчера ролил под э, коллекционера ребятам. Ну, честно говоря, такое говнище падает. Ну, относительно нормально, конечно же. Так. Plant Warrior. Открыли мы три получили. Ну, мне это, конечно, не надо. И смотрите, за 40 мы, в принципе, здесь собрали. Возможно, даже и быстрее. То есть, вот так вот. Так, забрали плюшечки. Что там у нас еще интересного есть? Поехали дальше. Фортуна здесь, кстати, ну реально, здесь фортуна очень часто и все, все всегда есть. Вот что радует по сравнению с другими серверами, здесь все стабильно. Так, с Saturday Spree, Castle Clash, Dragon Orbs. Идем в Баназу посмотрим, что там интересного сегодня есть. Так, забрали. Забрали. 15 седьмых. Я офигею. Но ну, это, конечно, вот это вот бред, то, что <laughs> дальше там продают. Так, что тут у нас? 54 попытки. Ну, давайте посмотрим, что нам там упадет. Психощит первый давайте був. Деск Найт. Педек. Педек. Махатма. Офигеть. Давай, давай, давай. Я верю, что ты сейчас дашь еще какую-то имбу. Тихо щит. Леди Лео. Ну, я не знаю, шансы, как по мне, здесь на этом сервере выше, чем на русском сервере. Возможно, это рандомчик такой, но как-то мне здесь больше нравится. <coughs> Так. Забираем. Забрали. Смотрим. Plan for prizes. Что у нас тут будет? Давайте просто призы не буду и открывать, это будет очень долго. Посмотрим, какие тут призы сегодня есть. За 180 вольт Фрейка Сторм, Повелитель Бури. За 50 рунки, коробки камни агментации, талантики за 25. Некроса можно получить тоже за 180, это все рандомные. В общем, вот так вот, 4 награды. Интересно. Ну, его и так я, в принципе, могу дешевле. Здесь можно дешевле купить, чем в эти акции. Это все супутные. А, так, окей, отлично. Вот такая вот акция у нас есть. Поехали посмотрим, что они нам сегодня тут дадут. <laughs> Это просто аут, ребят. Три арктики. Три арктики за 10 кликов. Ну, <laughs> что я могу вам сказать? Это просто трэш. Давайте еще раз. Бля, это, конечно, смешно на это смотреть. Как здесь цепят, но тут проблем с героями, я думаю, ни у кого нет на английском сервере. Ну, конечно, я имею в виду донатов. Без донатов там, в принципе, относительно. Если хотите играть для, как, ну, без доната, идите на китайский сервер. Там акции для талантов и для всего, для роллингов. Можете некроса, огника получить. То есть за год там можно все получить без доната. Чего не скажешь о других серверах. Так, окей. Забираем награды. 10 косамов. Пирачка. Так, отлично. Это гифт нам дали. Ну, вроде так все позабирали. Бум. Я ебу, мы, мы где-то вытащили огника. Офигеть. Ну, ребята, с вас, короче, лайки. Я даже его не заметил, где он там был. <laughs> но мы его вытащили как-то. Я, наверное, очень быстро щелкал. Ну, что я могу сказать, ребят? Это реально, это реально трэш. Это английский сервер. Э, просто аут. Где мы его вытащили, я не знаю. Короче, короче, вот так вот. No comments просто, просто out. <laughs> Жесть. Вот это прикол. Действительно прикол. Так, хорошо, с этим разобрались. Поехали посмотрим, что там у нас по плюшках добавилось. Сумочки я пока коплю, потестим как видите, по чуть-чуть копится. 325, ребят, 325 <laughs> восьмых талантов. Просто жесть. Уже 1400 коробок накопили. А, в общем, вот так вот. Пишите комменты, подписывайтесь. Как обычно, лайки, репостики. Это просто аут. Всем удачи, всем пока, всем такого же везения.